እናት ነይ እስኪ አንዴ። ወይ ሸበላው ሙሉ ስንት ነው? ሙሉ መቶ ብር። እሺ ግማሽስ? ግማሽ ከሆነ ደግሞ ሀምሳ ብር ብቻ። እሺ በቃ ግማሽ ይሻለኛል። ይቻላል ግን ትጠቀማለህ አይደል? እንዴ በሚገባ። በዚህ ጊዜ ደግሞ እሱን የማይጠቀማለ እንዴ? አቦ ተመቸኸኝ። በላውጣው ይኸው ቴሌ ብር ገብቶልኛል። ጠብቀኛ እንዴ አረ ትንሽ መርቂልኝ። ይኸው መረቁ እኮ ግማሽ ኪሎ ራሱ እንደዛ አይሸጥም። ባለ አስር የሞባይል ካርድ አለሽ እንዴ? ከዛው ከቴሌ ብር ላይ መግዛት ትችላለህ እኮ። አረ እባክሽ፣ እኔ እኮ የተለያዩ ክፍያዎችን ለመክፈል ብቻ ነው የምጠቀምበት። አዎ ከሱ በተጨማሪም የአየር ሰዓትና ፓኬጅ ለራስህም ሆነ ለሌላ ሰው መግዛት ትችላለህ እኮ። wow ይገርማል። የቴሌ ብር application ን ከ Play Store ወይም ከ App Store download በማድረግ ይጠቀሙ። እንዲሁም የኢትዮ ቴሌኮምን ቲክቶክ page follow ይበሉ።